Charizard V Max. Shiny Charizard. I do tego trenerka. W jednym boosterze. O Boże. Jak z Celebration się nie udawało, to z tym się udało. Ja pinkole, nie wierzę po prostu. Ludzie, trzymajcie mnie, bo teraz zawału dostanę. Cześć.